बोलो श्री शंकर भगवान की जय शिव आए जोगी बन के शिव आए जोगी बन के दर्शन को मन मोहन के शिव आए जोगी बन के शिव ने अलख जगाई थी मात यशोदा लाई थी शिव ने अलख जगाई थी मात यशोदा लाई थी थाल भरे हीरे मोतियों के शिव आए जोगी बन के थाल भरे हीरे मोतियों के शिव आए जोगी बन के रूप देख जोगी तेरा बालक डर जागा मेरा रूप देख जोगी तेरा बालक डर जागा मेरा उठ चले कह शिव बम बम बम बालक रोए उठे एकदम उठ चले कह शिव बम बम बम बालक रोए उठे एकदम भगी यशोदा सुन जोगी लोट दया करनी होगी भगी यशोदा सुन जोगी लोट दया करनी होगी पग पकड़ू जोगी जन के शिव आए जोगी बन के पग पकड़ू जोगी जन के शिव आए जोगी बन के शिव आए जोगी बन के शिव आए जोगी बन के खेल दिखा रहे बचपन के शिव आए जोगी बन के श्री शंकर भगवान की जय